ちょよどうしたんだおいおい昨日に続ぎ今日もだなおいどうしたんだおい帰ってきた時の勢い何だったんだおいベルト失ったらこんなもんかおいおいお前らよもう一回よ海外行ってこいよ5年でも10年でもよおいしうよいや田中小松